Ребят, всем привет! А, перед началом видеоролика а, хотел бы я вам рассказать а, вкратце о ситуации видео, видеоролике, который вы будете смотреть. Вот. Прогуливаясь по набережной в Санкт-Петербурге, в Калининском районе, вот, возле центра Бенуа, я услышал, происходил какой-то концерт. И очень громко ну, в районе двух кварталов это точно было, было слышно, о том, что там происходит какой-то концерт, какое-то мероприятие идет. Вот. Э, я решил пойти посмотреть. Вот. Зашел на территорию Бенуа, соответственно, там парк Бенуа есть э, в Калининском районе. Вот. И беспрепятственно я прошел на территорию, все. Вот. Прогуливаясь по парку, слушая звук, да, откуда он идет, соответственно, я иду туда. И э, дохожу до этого, до этой площадки, где, где проходит мероприятие. Вот. Ну, соответственно, не было никаких ограждений, не было, ну, в принципе, ничего такого, чтобы а, человека, любого человека могло, могли, преду, могло предупреждать о том, что это а, закрытое мероприятие, например, да, там идет. Просто иду по дорожке, соответственно, да. Вот. Э, и стоят два столика посреди дороги. И сидят какие-то молодые люди. Все, в принципе. А, дальше вы уже сможете увидеть все происходящее в видеоролике. Он, правда, небольшой, но все же. Соответственно, смотрим и пишем комментарий, ставим лайки, кому понравилось. Всем удачи! уберите, пожалуйста. Уберите, пожалуйста. Тут съемка видео запрещена. А я на вас наведу тоже камеру. А давайте сейчас просто позвоним. Подите. Друзья, понимаешь, нас Давайте. Все, что вы уже сказали, пожалуйста. Что, я журналист? Остановись, а пожалуйста. Трогайте меня. Я не трогаю тебя. Трогайте. Я не трогаю тебя. Отойди, уйди отсюда. Да-да, не удивляйтесь. Пожалуйста. Не уйди, а уйдите. Ты начал тыкать мне первый. Дядя Петя, ты дурак? Ты профессиональный... Ты уважение потерял. Какое уважение? Я подошел, нормально сказал, мероприятие закрытое. Да что ты, черт побери, такое несешь? покиньте помещение. Вы сейчас ведете себя можно довольно неуважительно. Можно, можно убрать вот это Можно бумажку. Вы дайте том, бумажку. Можно я сфотографирую ваш документ а можно и ваш документ сфотографировать? Нет, вы хотите О, пройти. Серьезно, да? Тогда вы можете не ругаться. А я никто не ругается. Я не понимаю, вот а кто а этот человек, и он хочет зайти. Человек? Журналист. Конечно. Так, и что? А что вы держите? Давайте я тоже покажу. Камеру держать. держу. Что это такое? Держит камеру, человек снимает. Ну, она мне запрещает. Я не запрещаю, мне не А что ты сейчас сделала? Ты? Это вы уважительно себя Конечно. ведете сейчас? Ты мне сейчас только что запрещала профессионально идти Я вам не тыкаю. Я вас не знаю. А я тебе вы не можете уважительно? А, где а тебя это не... А тебя это вы, значит, говорите не когда видео, когда видео будешь посмотреть свое, посмотри ты, что ты первый начал мне тыкать, ей тыкать. Это серьезно? первое. Да, серьезно, прослушай. Я сначала на вы обращался. Я а подошел и начал обращаться на вы, спокойно. Вы начали доказывать свои права, что вы профессиональный, кто-то там, куда-то хотите пойти, здесь что-то, еще то кого-то. Попросили по-человечески. Это говорить не перебивай, пожалуйста. Не перебивай ты, понятно? Я первый говорю, ты меня перебиваешь. Мы сейчас с ним разговариваем. Я перебиваю. Я тебе объясняю. Ты меня послушай, пожалуйста. Не надо мне говорить на вы. Я не сотрудник. Ну, я посмотрю, ну, как сфотографирую. Что, вы, смотрите, ну, представьте, Меня пожалуйста. Можно вас сфотографировать? Ну, ради бога, пожалуйста. Вас, паспорт ваш. Так это, нет, это для общего показано, это же бейдж. Вы как журналист, вы же представляете, кто вы. Конечно. Ну, что, ну, кто, можно посмотреть? Посмотреть можно. Да. Все? Сейчас смотрю. Можно еще раз посмотрел, Все, посмотрели. Вы сказали посмотреть. Я... Это зафиксировано. Играть сейчас будем или что? Я не играю. Ну как вас зовут? Дайте я прочитаю. Кирилл зовут. Кирилл. Фамилия. Смотрите, я не снимаю, я сюда запишу просто, как вас зовут. Вот. Вас зовут Яковлев Кирилл Викторович. Все верно. Судебный корреспондент. Росдержава. СМИ Росдержава. Средства массовой информации. А что за судебный корреспондент? С чем связан? А вот судебный корреспондент. Ну, что это такое? Это очень серьезная организация. Главная организация это Конституционный суд. Конституционный суд, есть еще оркестр, есть еще журналисты судебные. Не, я понимаю, понимаю. Ну, мы сейчас с вами, ну, да, чтобы вы понимали, мы, у нас нет конфликта, да, я подошел. Вот узнаю, конфликт что... с ним уже. Какой конфликт? Ну, ну вот под... с ней конфликт. Ну, ну вы подошли, ну, видимо, как-то надо было по-другому общаться. вас я по-другому общался, покажите мне бумажку, запрет о том, что это закрытое мероприятие. Здесь вот корпоративное мероприятие. Ну, покажите мне бумажку. Запрета нету вы хотите просто... Запрет про... ВДО, она вы мне про... запрещает. Вы пройти хотите Конечно. просто туда выйти? Конечно, да? пройти по всему парку, погулять. Ну, пойдем, что я один буду гулять без вас, без сопровождения, она мне не нужна. Ну, Если я потребуюсь, я потребуюсь ваших услугов. Ну, Согласны вы? Согласны вы этим? А я людям не мешать не буду. Меня не надо сопровождать. Я сам разберусь, что нужно Я тоже сам разберусь, как мне, что мне делать, вообще, что меня провоцирует. Он прям провоцирует. да. Прям стоит и провоцирует. Да, ты провоцируешь, а стоишь. провоцируемый? Ну, в данный момент, да. Понимаешь, дело в том, что ты стоишь... Ты должен быть стрессоустойчивым. Тебя не должно вообще это волновать. Вот молодой человек э, очень умный, всем перетыкал, всех спровоцировал на конфликт. Перетыкал. Вот, а ты вот, э, э, себя это говорить. Вот снова, конечно. Короче, я не знаю, что-то он пришел снимать. Его нельзя фоткать, его нельзя снимать, бейджик его нельзя трогать, но он все снимает, он конечно, хочет нельзя. Это, моя, это мой бейджик. Как ты можешь тронуть мой бейджик? особенно журналиста. Ну, Бейджик Трон. Блогеры всякие ходят, Что? Что? снимают, я не знаю. Они мне запрещают это делать. Я просто пришел бычить. Вот та девушка запрещает снимать. Ну что? Ну, я просто что, я стою, стоишь, Что дальше? Да мне хоть Путин. Понятно? Нет. Мне Конституция запрещает. чуть грубее говори. Что дальше? Что дальше? А что, а что в этом? Ты что дальше? Поплыл? Что дальше? Ты поплыл, спрашиваю? поговорите Все, может быть, Может, да, давайте. Нет, давайте здесь. Расскажите, у нас корпоративное мероприятие, здесь сотрудники, а, да? А вы не будете? Бумажку? Вы не будете? Какую бумажку? Ну, а что это запрещено пройти сюда? Что Нет, я просто понимаю, я просто хотела спросить, как вы будете решать вопрос с тем, что, по идее, у человека надо спрашивать, вам как бы окей с тем, чтобы вы его снимали? А, а цель у вас какая? Просто пройти, погулять по парку здесь. Это же парк, правильно? Ну, Общественное да, конечно, Ну, конечно. Ну, просто тогда вы снимаете, только надо понимать, что как бы, человек может а быть мне 20 против лет, того. Смотрите, да? как вас зовут? Маша. Маша. Мария. А, меня зовут Кирилл. Да, я вижу. Э, а, мне позволяет об этом Конституция 29 да, статья. Да, я понимаю. Я просто вам говорю, 20, что вы просто э, готовьтесь. 152 статья Готовьтесь тоже. к тому, что люди могут не захотеть, чтобы их снимали. Вот и все. Пожалуйста. Я, Они могут уйти с кадра и все, их снимать да. никто не будет. Просто все. Объясните девушке, что не нельзя запрещать в общественном видеосъемку. Она, она на работе. Она вы же дальше все работе. Все знают. А я тоже на работе. Все знают, что можно снимать. Пока вы, говорите, вы гуляете. Ну, поэтому я, я не гуляю могу на работе, осуществляю это какого? Общественную деятельность. Все, все, идите гуляйте. Все. Не надо за мной смотреть, мне не нужно ваше наблюдение. Я тоже сам разберусь, идите понятно? Давай. Ботокс. Вот. А не подскажете, а где Мария, которая Бо... с вами общалась? Она, она уже уехала. Не, не, а ты стань будто А как ваша организация вот называется? Какая? У которой вот это мероприятие сейчас осуществляет. Цель, цель, цель проводит. Вы же видите, все Итак, написано. вашему вниманию представляется Ботокс. Я хочу от вас услышать. От меня? Дайте поближе. Конечно, я от себя же хочу услышать. Я сейчас представитель данной организации. Правильно? Ты чего так разговариваешь, слышишь? нами разговаривают. Подошел, вот так вот стоишь на меня. Сфотографируйте, поаплодируйте участника, пожалуйста. То, что не можешь ответить, хорошо, все. Девочки, девочки, а можете подсказать, как называется организация, которая сейчас определяет мероприятие? Я, честно... Вы можете подойти хотели спросить. Девушка, вот, которая в голубой толстовке, с которой вы разговариваете, можете вот у нее все уточнить? А где ее искать? Я же не знаю. где вот здесь вот на самом Мария, говорят, уехала уже. Мы не знаем, что... Молодой человек вообще сказать ничего не может. Вот этот смотрите, мы здесь вот просто да встречаем я гостей. Я просто я спрашиваю. Даже я просто спрашиваю. Все, больше ничего. Нет, я ничего не говорю. Я просто не могу то, вам... Потому что этот молодой человек вообще ничего не может сказать. Так, ну, что здесь так, делает, я не знаю. Тебя просто спросили. Владимир, ваши глаза есть. Вот, я у тебя хочу узнать. а я хочу у тебя узнать, как она называется. Ты. Ну ты посмотри. Ну ты посмотри, ну, скажи. скажи. Ты посмотри. То есть ты не можешь. Ты посмотри. ну, ты слепой. А Все, до свидания. Дров. <laughs> Слушайте, как реально дефицитное мероприятие называется? Ну, все вот это вот что? А, ну, смотрите, я сейчас объясню ситуацию, как я сюда попала, да, чтобы ко мне вопросов не было. Хорошо. мне написали, да? Ален, можешь выйти, пожалуйста, встречать гостей? Да, хорошо, а тут приходите вы. А что за мероприятие? А, мне объяснили, что это корпоратив в честь дня. Я к выходи гулять. Для компании, для определенной компании. Она должна быть закрыта в открытом помещении. Ну вы же понимаете, что вы Она просто на... Ну, вы же говорите, что вы там просто говорите девочек. Понимаете, девочки, с таким поработать. Я-то потом в полицию обращаюсь. Я что у нас есть сегодня они тут при чем? Они могут получить потом штраф за это. Хорошо, они будут. а я тут при чем лично я? Ну вот, да, вы нам просто высказали, мы вам сказали, а мы ничего не знаем, при чем? А вы как бы... Ну, а вы... Хорошо, пожалуйста. Логично, логично. До свидания. То есть, соответственно, смотрите, друзья, а, если вы где-то увидели такое, по, подобного рода мероприятие, и вам какие-то неизвестные лица преградили путь для вашего проходу, да, а, соответственно, по парку, то вы можете смело, в принципе, ничего не доказывать им об этом, да, вот, и можете просто пройти, потому что это общественное место, оно открыто для пользования людей, соответственно, где могут люди гулять, вот, и вам никто не имеет права запретить для того, чтобы пройти туда, вот. Если это закрытое мероприятие, оно должно проходить в закрытом помещении для доступа людей. Вот это считается закрытое мероприятие. Вот. Если оно находится в открытом доступе, это открытое мероприятие, и туда может пройти любой человек беспрепятственно. Поэтому пользуйтесь, ребята. Всем удачи, всем пока.